salaamaaleykum mbokk yi jërë ngeen jëf aman di ànd ak yéen Touba Média ni ko doon defee boobaak léegi euh, ci màggalu Touba tey nag édition spéciale lay doon xam ngeen ni cérémonie officielle bi mujj na am euh, ci téwayu Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides ak Ousmane Ngom mom mi nga xam ne kon mom le président Abdoulaye Wade yebaloon batana kon ci biir xibaar yi dana and ak suñu reporter ci yenn ci ay kilifa yu nga xam ne kon jot nañ waxtaan ak ñom euh, Serigne Mor Diokhane waxtaan na ku melni Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké ak Serigne Cheikh Abdou Mbacké ñom ñi nga xam ne ñooy saytu yi jëm ci mbirum comité d'organisation ak commission communication soxna Awa Ndiaye waxtan waxtaan ak Serigne Mamour Mbacke bokkoon ci ñi nga xam kon teewoon ci cérémonie officielle bi ak ki nga xam moy Ousmane Ngom mom fi teewaloon président de la République du Sénégal Mame Bousso Sarr moom waxtaan ak ki nga xam moy maître Modi Niang soxna Aïda Gay moom it bokk na ci ñi nga xam ne na ay cadeau tabal ko ci micro soxna Mame Bousso Sarr fekk na soxna Faty Anta Ndiaye moom jot na waxtan ak ministre de la santé di Modou Diagne Fada ak Moustapha Cissé Lo ci kujje politique yi mbokk yi lii bu nu ko sara danañ ci toftal li nga xam ne kon mooy reportage du jour xam ngeen ni Touba Média une équipe bu am solo ba tax na kon danañ ci ànd ak Pape Sayer Mbaye ci biir xibaar yi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf mbokk yi kon ni ñu leen ko waxee won non lañ koy defé dañuy ànd ak Mor joxane xam ngeen ni kon cérémonie officielle bu magal bu Touba 18 safar kon 2012 nekkon na kon lu nga xamne jotay bu am solo la ni leen ko won ci ay page spéciale waye nak bokku na tay ji ci liñu waxtane li nga xam kon ay kàddu do tey kilifa yëkkati ko Serigne Mor joxane waxtan nak ku melni Serigne Bassirou abdou Khadr mbake mom mi nga xam mo yore commission d'organisation bi ak Serigne Cheikh Abdou mbake mi yore commission communication mom Mor joxane assalamu alaykum jërëjëf Mamadou Moustapha Mbaye gannaaw cérémonie officielle bu yaatu bobu nga xamné ni kilifa diine yi seq nañ ko kilifa aada yi ak mboolem délégation yi nga xamné ñoo ñëwoon ci màggalu Touba ki di Serigne Bassirou Abdou khadir nak doon amal ap nemmiku ci fi nga xamné fofu lañu dalalon diplomate yi amal na fa ab janloo ak Touba media aduna rek jëmele ci bilang bi nga xamné ni am nañ ko atum ren ci walu organisation bi ñu janlo ak Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadir yore lepp lu jëm ci organisation màggalu Touba yore itam kaddu xalifa général kulu sëriñ bi tey organisation bi def ngeen ko ni ngeen ko daan defee euh, yan kàddu nga ñu mën a dénk tey. di sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi di sant Serigne Touba ci bis bi nga xam ne moo ko digle woon ñu def ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm di ñaan itam ci barkeem ñu dayee cee ngërëmam ndax sàkkuñu ci dara lu weesu loolu ngërëmu Serigne Touba rek dañ ci sàkku te euh, seere baax ndax maa ngi nekk ak Serigne Bassirou Abdoul Khoudous mu ngi wet. kon yaakaar loolu séré la ndax maamam la Serigne Touba yónni woon ci bis bi bi ñu laata am kon bu àggee yalla dogal ñu andal lepp ba lepp jéxata jam jàmm mu dajewaat ni nekkut sutfa azar kon nak ñaan rek di sant bu baax di leen sant yéen ñëpp itam yéen wa Touba Média ci seen taxaway ak ni nga xaw yéen di ngi liggéey tàmbalee ko ci seen kilifa yëpp bàyyiwul kenn nak di gërëm liggéey bi di ko rafet lu baax ndax xam ngeen ne euh, télé bi réew mi ko moom waye xam nga ne Touba ko mom itam lool tam feñen gën ko ci wane gën ko ci ba mboolem loo xam ne ñu ko ci doon sentu ak diko ci yaakaar defe ngeen ko lu koy suñ kon yaalla yaalla yàlla ci tawfiq defal leen jàmm te barkeel barkeel ko itam mom doon télévision boo xon aduna sepp dana ko dégg alaykum wa rahmatullah ba tay ñu dessen yak yeen ci mbiru magal gi xam ngeen ne nak ren yi ki nga xamne modi khaif general kulumulit kàddu yu mu fa yi bokk na ci rek woote jàmm ci àdduna wëral këpp rawatina itam ci réewum Sénégal Serigne Cheikh Abdou Mbacké mi nga xam ne bokk na ci comité d'organisation bi sàkku na itam ci taalibe yi rawatina doomi réewum Sénégal ngir ñu bàyyi xel kàddu yi Serigne bi jàngat ko waaye tamit jëfe ko Serigne Cheikh Abdou Mbacké dañuy sant yàlla di sant itam euh, Serigne Touba di xam ne daal moom li ëpp ci li nga xam ne moo nekkoon suñu warteef ci màggal gi su moom kattanal nañu ba loolee matale na ci jàppaleeg Serigne bi ak ak baaxam waaye li ëpp solo tey mooy waxtaanu sëriñ bi di waxtaan woo xam ne dañ ci war di dellu si saa su nekk ndax dikk na ci li waral màggal gi mu di sëriñ Tuubaa woote ne nañ ma sant suñu borom ndax li ma am ci bismillah ko am te lot naa ci sant ko loolee nag suñu borom bu ñu baaxee ba ñu bokk ca kon ñun dañuy sant donte sëriñ bi gërëm na nit ñi waaye sëriñ bi dikk na ci eh, jikko yu rafet yi nga xam ne sëriñ Tuubaa lamboon na ko te réew mi soxla ko mu di ak jaamu yàlla ak ragal yàlla ak euh, di di di di jëggale ak di di di di di di baale ak nag di woote jàmm muy loo xamante ne bi aussi nee na ñëpp nañu nañu nañu teg seen tànk euh, foofu sëñ bi aussi wax ak ndaw ñi digal leen dem sàkku ji xam-xam digal leen ñu dem sàkku ji euh, ab yar sëñ bi dellu si ci li nga xamante ne bii liggéey Serigne tubaa njariñ li nga xam ne am na ko ci ñun ndax suñu texe tey ëllëg ci loolu la nekk mu ne ñu kon dem leen sàkku ji lu lew dem leen ko sàkku ba noppi nag seen ñàkk woowee defaleen ko ci ci yoonu sëriñ Touba kon loolu di wax ju rëy joo xamante ni foog naa ne mm, nañuy ñaan yàlla may ñu ak dégg ak kattan bu ñu ko jëfee ndax bu ñu ko defee rek bari na lu ñu ragal loo xamante ne bii sunu borom mën nañu cee musal di sant ñëpp nag di di gërëm ñëpp di joxaat nit ñi rendez-vous déwén incha allah ñu fekkaat ko ci jàmm màggalaat ko ci jàmm gën a feeñalaat li nga xamante ne moo doole Serigne Touba. mu nekkoon Serigne Cheikh Abdou Mbacké kon Mamadou Moustapha Mbaye lii leen la woon rek li nga xam ne ni ab tënk la woon te mu soxal Màggalu Touba édition jërëjëf moom nag bokk na kilifa yi nga xam ne waxtaan ak ñoom ah, ki nga xam ne kon moom mooy Serigne Mame Mor ne teewoon nañ ci ah, noonu nga ko waxee bi nga xam ne nii génn nañ ci cérémonie officielle bi nga xam ne nii mooy bu 117e édition Màggalu Touba gi ah, ñi nga xam ne ni ñoom ñoom délégation bi nga xam ne ñoom lañ njiitu réewum Sénégal yebaloon itam yëkkati nañ fa ay kaddu ku ci mel ne jëwriñ ji nga xamné mom mo gallo lepp lu jëm ci wàllum biir réew mi muy fessel ay kaddu rek matuwaay yi nga xamné ñu ni Sénégal jëloon nako ci magal Touba gi waye tam itam ci siwaat na ci discours bi nga xamné ni mom la Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre def dañ ci and ak Ousmane Ngom de ce jour béni qui est le grand Magal de Touba qui est un événement pour euh, tous les musulmans du Sénégal, d'Afrique et du monde. C'est un jour exceptionnel car le chef l'avait délégation. Il y a 72 séries du Martal Maquet. Nous avons dépasse l'entendement. Des millions de Sénégalais, mais aussi des millions d'Africains et même de non-Africains. J'ai dit que c'était le magal des innovations, car depuis que Cher Sidi Maktar Mbake est au Khalifa, nous avons constaté d'importantes innovations, mais aussi des révélations. Car les vœux et les prières de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Sidi Maktar Mbaké, Je crois que ceci doit être magnifié et salué car, faut-il le rappeler, celui qui a eu à lancer cet appel pour que cette décision soit prise n'est pas de la communauté mouride. C'est Sering Mansourci Abdulaziz Dabar avec d'autres intellectuels comme le professeur Ibad Kam qui ont eu à évoquer ça. Le président de la République, comme son porte-parole Sering Bass, l'a rappelé tout à l'heure. L'autre découverte ou dimension exceptionnelle de ce Magal également, c'est que entre le Magal de l'année dernière et cette année, des experts d'horizons divers ont entamé une étude importante sur l'impact économique, social et culturel du Magal. Au terme de cette étude, il a été clairement démontré que le Magal, par son impact économique, générer, générer entre 200 et 205, faire baisser la croissance, on a dit que jërë ngeen jëf mbokk yi ci loolu sax la ñuy desandi ginnaaw kilifa aada itam kilifa dina yëkkati nañ fay kàddu Serigne Mamour Mbacke mu Serigne Mourtala nag bi nga xam ne nii génn na cérémonie officielle bi dikkaat na ak ñun ci discours bi nga xam ne nii xalif général kullu murid defloo na ko te ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Bassirou Abdou Khadir yëkkati yooyu le kàddu waaye itam dikkaat na ak ñun ci situation bi nga xam ne nii ci la Sénégal jëm muy wàllum politique dañuy déglu Serigne Mamour Mbacke ci micro Touba Média di nga fi yàgg di nga wér loo dund doyul Touba Média nag mën nañoo xam say réaction ci 117e édition bu màggal Touba bi. Euh, waaw kay réaction bi moom daanaka jërul ni daan demee rek day loo xam ne saa bu ñëwee rek dafay gën a jëm kanam ndax ki ko nga xam ne moo tax ñu di ko def moom Cheikh Amadou bi nga xam ne moom def ne woon nañ ko sant loo yàlla te yàlla boo ko dee sant da del da lay dolli kon nag bu ginnaaw da koy dolli waxtu bu nekk kon dafay gën a yokk réaction boobu la ñu xam ne sant. ni ko suñu borom waxee ne boo ko defee mu dolli la kon dolli na ko. message bi sëriñ bi joxe ci cérémonie officielle bi muy la paix Sénégal dëgmal ay élection ci 2012 ban message ngay la waaw paix moom du élection du leneen da ci yem toujours paix mooy tax nit ki mën a def lu mu a def bu dee ci àdduna bu dee ci diine ak bu dee lu mën di doon fekk jàmm amul rek du mën a def dara jàmm yàlla sax bu jàmm amul du ko mën def kon paix pour toujours la du pour élection rek xëy na nag day loo xam ne xëy na jàpp nañ ne pour àdduna rek la xëy na dañ ko war a ci waaye lépp ci yam waxtu ne paix moo a am jërëjëf Mamadou Moustapha Mbaye leen jëlalewoon ci cérémonie officielle bi nga xam ne ni moo doon am fii ci résidence Khadim Rassoul terrain ji nekk 117e édition màggalu Touba di leen jox di daje beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu soxna Awa Ndiaye gannaaw kon Serigne Mamour mbake momé ak ki nga xam Ousmane Ngom ci cadre yooyu nga kon nañ ko ci magal bu Touba gannaaw cérémonie officielle bi dañu ànd ak soxna Faty Anta Ndiaye mom nak bokku na ci nga xam waxtan nak ñom ministre Modou Diagne Fada bokku ci délégation bu Ousmane Ngom mom nak moy ministre de la santé ak ki nga xam ne moom Moustapha Cissé bokku bokk ci kujje gi ci parti APR bu Macky Sall kon nu ànd ak soxna Faty Anta. Ah, jërëjëf Mamadou Moustapha mbay jërëjëf mbokk téléspectateurs yi nga xamante ñi ngi bàyyi xel jamono ji seen télévision Touba Média ni nga ko waxee nag tey jii moo nekk moo nekk njeextalu maanaam màggalu Touba ñu doon ko litre tey ji li nga xamante ni di cérémonie officielle ci discours xalif général bi nag nañ ci gën a mën a ci message boo xamante ni mu ngi ko sa jëm ci wàllu di la paix té ñu mëna japp nak ci message ki nga xamanteni mo di khalifu général mo lancer message bo xamanteni mi ngi jëm ci walu jamm ci kaw lool nak talalon nañ suñu micro ñen ci autorité yi nga xamanteni ñoo fa ñewoon ki nga xamanteni nak modi mustapha Cissé lo mom nek ci APR japp ni jamm joju rek ki nga xamanteni mo ci wara jitu mo ñitum rew mi ñu téwlo cadre yi nga xamanteni mustapha Cissé lo mom lañu denk euh bi yessal suñu jëb ci khadimu khadimul mustapha ndax ñun murit lañu sadiq lañu bëgg doon bis bi bis bu reey la ci ñun gën nañ ne Serigne Touba mi ngi fi ba léegi ndax tey boo jàngatee discours bi nga xam ni port parole xalif bi moom la jàngat jëmee ko ci askan wi jëmee ko ci yoonu murit danga jàng ne Serigne Touba mi fi nekkoon mi ngi fi ba léegi danga nga jàngat ne ñun murit yi sunu xel gën na dal gën na dal ndax Serigne bi waxtaan wi gudd gàtt lépp ci yàlla ak Serigne Touba lépp ci diine yëpp ànd muy diine lislaam ji lépp ci Sénégal yëpp nekk benn te loolu moo taxoon Serigne Touba di liggéey kon Serigne Touba li mu liggéey ba ñu agsi fii jàpp naa ne am na ñu a gardien temple bi muy xalif général des Mourides te sàmm gi mu koy sàmm ku néew wax la waaye nag jëfam rëy na lool daf koo sàmm ci bëgg jàmm am ci réew mi waaye dafa koo sàmm ci bëgg ñun ñu topp ci recommandation Xaadimal Moustapha ndax sëñ Touba li am lépp. jëlul ngànnaay da koo wut ci am xel wut ko ci topp yoon wi nga xam ne wii moom la yàlla santaane waaye topp ci ki nga xam ne moom la yàlla wàccee ci suuf muy Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam mu joxe ay recommandation ba yàlla jox ko jaam yi nosru yi jox ko kon tey sunu xel dal na sunu yaakaar dolliku na moo ngi jébbalu bu baax te di woyit sunu mbokki talibé yépp nu xam ne kii nu am day ñun ñëpp ni ko sëriñ muntaxaa waxe cheikh bas wax ko war nanoo sukk ci kanamam yaakaaraat ko toog ci gannaawam jàppale ko ba fi bëgg tool bi nga xam ne bi ci la ne ba koo bay ba mu set wecc mu bay ko muy njëriñal réew bu discours yi jàmm rek la jàmm jooju nag kenn rek moo ko mën a muy président de la république moom la fal mandam jeexagul moo yor suñu sécurité moo yorit suñu avancement suñu développement kon na woo ñëpp ci jàmm ba ñu dem ci jàmm lii nu jum muy ay élection tax ñuy wax jàmm jàmm man de gëm naa ne Sénégal jàmm lay am képp ku yee fitna. yaa cay des man. ginnaaw kàddu yooyu nag ginnaaw loolu nag ministre de la santé Modou Diagne Fada di ñu xamal ne passé nañu màggal goo xamante ni lenn looyu niroog rek jàngaloy choléra gisuñ ko fi nga xamante ni moo di dëkk bu sell bi wala Touba Moustapha ki nga xamante ni nag moo di Modou Diagne Fada ginnaaw loolu dellu na soññi ñi nga xamante ni ñoo di chauffeur si ndaxte li nga xamante ni rek mu ngi koy ñaawlu moo di ci wàllum accident yi ñu teewlu ci ki nga xamante ni kon moo di Modou Diagne Fada ci janoo bi ñu seq ak moom. alhamdulillahi rabbil alamin euh, ci euh, ñaanuk serigne bi d'abord parce que serigne bi mo ñaan bala baña dugg ci réew mi euh, bala baña ak ci touba donc ci barké ñaan gis nañ ne ba tay ji ñuy wax ak yeen choléra amul touba choléra amul sénégal mo nek lu nga xamné lu am solo la euh ñu ci sante yalla bu baaxa baax ndax comme ni ko waxé amon nañ nak jeexi jaxa bi magal gi ndax fële ca booru Yafera benn dëkk bu nekk ca frontière ak ñaari réew yu ñu wër dañ fa gisoon doomu jàngoro bi ci fukki fan ak ñett ci weeru décembre ñu gis ne Touba ñëppay màggal si jóge ba ci réew yu ñu wër di màggal dañu dañuy jóge ba bitim réew di màggal moo taxoon li ñu waroon def jël yëpp ci dispositif ñu jëloon ko yokk yokk fajkat yi andi euh, produit yi faj euh, choléra jël benn camp ne bu euh, épidémie bi déclaré woo ñu mën faa yóbbu nit ñi. service national d'hygiène ñu yokk seen i moyens yokk seen i oto yokk seen i poudre ñoom itam ñu yokk seen taxawaay. lii kon Mamadou Moustapha Mbaye mooy li nga xamante nii rek jëlale woon nañ leen ko fa nga xamante ni moo di fengu cérémonie officielle bi ñu di leen jox kon dig daje ci beneen jotaayu xibaar jaa ngeen jëf soxna Fatou Anta ni nga ko waxee kon noonu la jërëjëf mel ni kon daanaka ñi ëpp ci kilifa yi teew nañ fii nga xam ne kon mooy résidence Khadim Rassoul ba tax na kon dañuy ànd ak ki nga xam ne mooy soxna Mame Bousso Sarr moom na bokk na ci ñi nga xam ne waxtaan nag ñoom maître Madické Niang maître Madické Niang bokkoon ci délégation bi nga xam ne Ousmane Ngom jëlee na ko fale ca Ndakaaru ak soxna Aïda Gaye di parlementaire dëkk fii ci Touba ñu ànd ak soxna Soham Bousso Sarr jëf Mamadou Moustapha Mbaye jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan télévision Touba Média ni nga ko waxee euh, noonu la tey jii di bésu cérémonie officielle bi nga xamante ne mooy tëj ci màggaluk Touba ren di téeméer ak fukk ak juróom-ñaareelu édition bi euh, ginnaaw li nga xamante ne nag cérémonie bi amal nañu ko ba pare euh, tey nag li ëpp ci wax ji moo jëm ci jàmm ñii di autorité yi fàtte woon rafetlu nañ ko bu baax a baax kenn si ñoom ay dagay député la fii ci Touba di ci yëkkati ay kàddoom ñu teewlu ko. yi màggal ba ci suba bi nga indi semaine bi daje ci taalibe yi di nga xam ne ñëwoon nañ ci màggal gi ñu président yóbbu ci màggal gi ñu ngi may kontaan di ñaanal seen Cheikh Mokhtar bi ak di wépp di sant bu baax Serigne Touba ak boole bi nga xam ne boole nañ ci ba njëkk fii ci Touba bu mën a bokk ci ñu teral gan ndax Serigne Touba mu woote pour ñu ñëw jaamu pour ñu ñëw sant la ko ci yàlla bu yàlla def ñu jógee ci ay dagay dañuy des itam ci autorité yi nga xamante ne ñoom ñoo fa teewoon kenn si ñoom ma Madické Niang moom itam rafetlu lool kàddu yi nga xamante ne nii ñi di kilifa yi Touba yëkkati nañ ko euh, jëmale ko ci jàmm rawatina élection yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal moom itam am na ay kàddu yu mu yëkkati ginnaaw cérémonie officielle bi ñu teewlu ko waaye di yéene si jàpp xéewal lu ko waaye di yéene si jëmale ko kanam su jàmm amul doo ko mën am waaw jamm joju nak wax deug yalla ku ko woote daa si fekk président Ablaye Wade bi yeb dox na di fa wut jamm bañ na ba jox nan ka ay raaya yu beuri ci walu jamm te jamm nak seigne touba bim mu ko dundalee dafa am leneen lum ko bolel moy di jéggale bu len fatte ni li ko bi exilé yóbbu ko résidence surveillée téw lan la jëk def moy jéggal tubaab yi té su leen jéggalu woon tubaab yi nga xamni ni dañu bitim réew représenté sen réew xeyna na duñu mën teg seen tànk fii jéggale googu aussi mom le président Abdoulaye Wade di bi mu ñëwé ki fi fekk di président Abdou Diouf lu mu jëkk wax ni moy lépp lo xamni amna am na ni teg na sama tank su loolu duma ko top dara yamul ci jéggale ñoñu rek dafa tay ci bir gouvernement da gis ñoo xamni ne ko fi dakkon ŋàññ ñooñu ñoo ko fi dakkon dal ci kawam tay mu boole len ci biram te di wote jéggale fu nu tollu ñun nak li wax wu djé ku djé politique yépp suñu loxo wax len ni len ñi ngi jëm si élection élection du dara loolu nga yaakaar ni am nga xam-xam am nga am nga euh, euh, euh, xalaat bu rafet man nga jëmele kanam réew mi nga ni dama bëgg jëmele kanam réew mi waaye nag yépp nañ ko dox si jàmm su jàmm amul kenn du man jëriñoo réew mi te nu xam ne nag réew mii fa am jëmm yu sell yu mel ni Serigne Touba ñu bëgg man jël fitna di ko jiital motax ñepp nañu dox jamm nañ ko wax ñun gouvernement bi lu nu man daan ko def talal suñu loxo ci woti jamm talal suñu loxo ci jëfé jamm mais suñu fa joggé nak daanu jël suñu responsable de gouvernement ba kenn bañ yakal kenn kenn bañ gañ kenn en tout cas suñu tuba jangalat nañu ku bëgg jariñ ku bëgg jëm kanam da jël ñang mom ak lamu dundé jamm nga jëfé ka kon ñi ngi sant yalla bu baax kon mamadou mustapha mbay dañ lay delowat antenne bi rek di len jox dig dajé inshallah ci yenen jotay soxna mam Mame Bousso jërëjëf ni fatali ne Touba Média indi wona équipe bu am solo ndax te danaka kenn desu fa muy technicien yi monteur yi caméraman yi ak rédaction bi ak ñi nga xamni sax danaka dañuy xëy ci télé ba difa def ay liguey yu am solo danaka kenn bàyyiwul kenn ba taxna sax danaka amna na ñu nga xamni ne ñëwoon nañu jàpp ci liguey bi melna ni kon lolé nekkoon na lu nga xamne lu nu sabo bon la way yàlla dimbali nañu ci ba lan ci naaloon lépp def nañu ko pap ser Mbaye dikkaat ci ab reportage bu nga xamni waxtan nak ñen ñenn ñu nga xamne ne nañu ci télévision Touba Média comme ni ko mbolem talibé nyep defé waye tam ñepp ñi nga xamné ñoy yëngatu ak ci fan mu manti doon wuy si woté serigne touba ci ahmadou bamba sen chaîne de télévision touba media def ci bata touba media indi fi ab limbu takko takku ci ay ndawam lu ëpp ñaar fukki doomi adama ku ci nekk ñu takku ku ci nekk takku ngir lépp loo xam ne mooy ci dëkk ba sell bi ñu jot leen ko Euh, non ñun moom ñu ngi Touba suñu lépp mi ngi Touba amul lenn lu ñuy waaw ndax objectif euh, bi nga xam moom ngeen doon séntu la ngeen bien sûr waaw li jëm ci wàllu personnel bi ñaata yan équipe nga déplacé ñëpp waa Touba Média yëpp comme ni ma la ko wax rek ñun chaque ñu ngi Touba chaque jour ñu ngi ci jour waaw lu xew Touba rek jour ñu ngi waaw pas une personne ou deux personnes waa Touba Média yëpp waaw euh, liggéey bi tey boo doon xayma yi nga xam jot ci mën a jàpp ah, mën naa wax ni 100 à 100 pour cent waaw seeni jumtuwaay du lenn loo xam ne sàggal nañu ko ci bépp matuwaay jël nañu ko ba liggéey bi nga xam ne la ci doon séntu ñu matale ko édition 2012 bu màggalu Touba Touba Média am ci taxawaay bu mucc ayib doon lu kilifa yi rafetlu ndax taxaway bi nga xam euh, Touba Média taxaw na ci couverture médiatique euh, bi nga xam ne lañu amal euh, ci xew diiné bi nga xam at mu jot lañu ñu koy amal de ci fàttaliku tukki géej gi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. liko dalé ci rédaction bi liko dalé ci desk religieux bi ñepp ken dessul dik fili ci résidence Khadim Rasoul amal fi sen base doon barab bi nga xam ci lañu doon yëngu. di fa amal ay direct waye tam ay reportage fépp fan wo xamanteni ci lal na magal gi euh, Touba media deug ci ak yeen loli euh, di lu ñenn ci liggéeykat yi rafetlu wa merci pap Saer mbay ki question ba am solo bobu nga ma lacc euh, liggey bi rafet na lol lol lol lool mais man lima ci gëna yëm moy solidarité bi ak nek bi nga xamni ni boîte bi ak équipe bi yëpp nek nañ ko benn da ngay def nit sax lo xamanteni di nii ko ko def comprendre la mel yeen ñepp yeena a ak bay ta xam nga lolu dafa am solo lolu lolu ci liggey amul ben xaar yalla bo xamanteni ni dañu nii dañoo suudewu woon daal loolu moo tax lépp def nañ ko fi rek ñu mën ko def liggey bu matalé bi ci ginnaw ay doomi aadama yo xamni du ngeen leen gis waye ñu am ci taxaway bu mat seuk di ay technicien di ay monteur ay cameraman ñom itam amal ci taxaway bu mat wa pap Saer ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant bu baax baax Serigne Touba bi nga xamne mo ñu boole ci liggéey bi ndax nekk na liggéey bo xamne ne ñi Serigne Touba tan xeyna euh mën nañu wax ne ñom ñoo ñi nga xamne ne liggéey ndax dafa nekk liggéey bu sensible liggéey bu xawa doy waat ñu ci ciy sant bu baax nak ndax gis nañ ne wax deug yalla élément yi ñu fi indi yépp élément yu am solo la yoo xamantene ci li won suñu yité moy fexé ba nit ñi nga xamne ne ñoo nekk ci aduna bi di serigne Touba Média ñu won leen élément yooyu gën nga rafet wanin xeyna nak leg leg ay njumte du ñak leg leg nga wone lo xamne waro ko wone wala nga wax nga gis nga bayyi ci ku wax lo xamne waro ko bayyi mu wax ko waye lo lepp da ngeen ñukay jéggal xamne yene ak yene ju rafet ak bëgg liggéey ak liggéey bi gëna jëm kanam mo waral leg leg manam ngeen ji gis ay texital waye suñu yene mo doon lepp lo xamantene si yaakar ngeen ko diko xaar ci sen télévision touba média ñun loolu lañ yene won ngeen war leen ko waye nak def nañ suñu kem katan liñu man def nañ ko fexé nañ ba élément bu fi ñëw rek fexé nañ ba taxaw ci gaaw défar ko wan ko euh, manam ñi nga xamné ñoy ñooy spectateur yi nga xamné ñoy sétane Touba Média xëy tamit euh suñu liggéey daal moom wax dëgg yalla nek na liggéey bo xamné ne daal lu xaw yéme la way nak ñu ci sant yalla waaye bi ñu ngi koy rafetlu bu baaxa baaxa baaxa baax parce que engagement boo xam ñun ñoo jël té dañ ko wara matalé en plus euh, may gërëm sama équipe caméraman bi sama sama équipe bi parce que booy yo xam ñu nangul lañu lo ci wax duñ ci tek baat xam nga ñom tam ñu bëgg image lan dal parce que day dem jëli lo xam sax kenn du ko sant fii lii war ko jëli askan wonan ko gis ñu volontaire dem jël ko indi mu nekk tam affaire bu nice lo xam ni daal franchement duna bëgg bu askan yëpp seetaanee kontaan ci motax dal wa jafé jafé jafe bu ndaw bi moy té manam affaire sécurité bi ak yoy dal ci affaire barge ak yoy des fois nga dugg fenn ñew ñu lay té affaire yi waye dal dañ ko négocier dal ba dugg pour ñun l'essentiel moy ñun li ñu soxal moy wu dugg am image li ñu soxla wut image gennat demat fenen wa lool la moy soxal ñun ko mëna négocier ba dugg fo rek dañ ko def wa may gëreem nak sama équipe bi yépp dal ñima andal ñëpp ci caméra yi dal ñëpp dal ma ngi leen gëreem bu baax a baax franchement ànd nañu xol yi ànd nañu liggéey nañu liggéey bu rafet mëna li gët jërëjëf Pape Seye Mbaye xibaar yi foofu la buree mu nekkoon page spécial bu leen doon jagleel euh, ci li nga xam kon mooy màggalu Touba gannaaw cérémonie officielle bi di jaajëfal képp ku nga xam ne jàppoon nga ci liggéey bi ndaxte nekkoon na liggéey bu metti waaye sunu yéene lañu demee woon ba tax na kon ñu ngi jaajëfal képp ku nga xam ne yaa ngi doon seetaan Touba Média Ousseynou Mbodj mo nekkoon ci ginnaaw caméra bi ci réalisation bi Mbacké Mbodj di leen jox dig inshallah ci jëf